¿Qué tal gamers? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube En nuestro segundo video consecutivo de la semana Esta vez le toca el turno a Immortal Fantasy Este juego patrocinado que promete mucho Y que pelea por llevarse un poco de espacio en nuestros celulares Bienaventuradas sean todas aquellas personas amantes de los RPGs Calabozos, dragones, goblins y rol al extremo este es un juego completamente el estilo de juego de mesa Dungeons and Dragons, o mayormente conocido como Calabozos y Dragones, ya saben, ese juego con los que están muy entretenidos todos los chavitos de Stranger Things. Durante el avance del juego estaremos utilizando un deck de 7 cartas el cual podremos mejorar conforme vayamos avanzando en este. Este es un juego cargado altamente por el factor RNG ya que cada acción que tengamos en el juego será seguida por una tirada de dados. Dependiendo de nuestro rol será que tan efectiva sea nuestra acción. Esto quiere decir que dependiendo qué clase hayamos escogido, será que también nos vayan a hacer determinadas tareas. No todos los personajes son tan inteligentes como nosotros. Como en todo buen juego de rol y aventuras, tenemos una amplia diversidad de personajes. Claro que esta diversidad no es tan impactante al usar, al usar, las diferentes clases, a menos claro que te vayas por un mago. Hablemos un poco de los personajes. El fighter, quien es muy bueno en el combate, es altamente malo esquivando trampas, comprando o haciendo nuevas amistades. El mago, quien al igual que el guerrero, muy fuerte en combate, tendrá mucho menos vida y tendrá que ser un poco más inteligente al utilizar sus pociones. El priest, quien tiene la capacidad de utilizar demonios o ángeles, dependiendo de tu elección en a qué dios siga. El necromancer puede revivir a los enemigos caídos para que estos puedan pelear a su lado, el Ranger usa mascotas, arcos y dagas para seguir adelante y es muy bueno manipulando los escenarios. Es el personaje que menos tiempo pierde para llegar a otra ubicación. El tipo ladrón es un experto en no caer en las trampas, muy bueno negociando con los mercaderes, pero es muy débil en combate. Y por último el caballero, se puede decir el personaje más balanceado del juego y es el recomendado si deseas empezar de una manera más sencilla a explorar este juego. Las reglas del juego son explicadas de una manera simple y sin mayor detalle. Dios no sabe de los tutoriales eternos. Pero en caso de que algunos de ustedes necesitan algo un poquito más extenso, déjenos apoyarlos con una explicación un poco más profunda. El modo aventura es para los amantes reales de Dungeons Dragons. Movernos a nuestro personaje a través del mapa, en el cual podremos encontrar artículos a recolectar, enemigos a vencer, damiselas a quien cortejar o robar. Claro, lo genial de un juego de rol puro es que no tienes la obligación de ser el bueno, Conforme avancemos en nuestra aventura, podremos elegir si ser los héroes legendarios del continente, protegiendo al inocente, dando el diezmo y dándole de comer a los pobres, o ser unos malvados sanguinarios que solo les gusta saquear, robar y matar. El objetivo del juego es conseguir la inmortalidad, o sea, hacer que la historia te recuerde. Para eso necesitamos conseguir 10 artículos de nuestro dios que elijamos, el bueno o el caótico, y avanzar por el mapa para tratar de conseguirlos y ser lo más fuertes posibles antes de llegar al último reto, la Torre del Tiempo. Como les mencioné anteriormente, solo contamos con 7 cartas posibles en nuestro deck, y las siguientes cartas solamente se pueden ir consiguiendo por calabozos o haciendo el dinero suficiente para comprarla de los mercaderes. Tenemos varias cosas para hacer con personas que sea mejor, entre ellos ponerles cascos, escudos, espadas, tener mascotas o artículos de uso único. No te preocupes, aunque uses las cartas de tu deck, todas las cartas serán utilizables una vez que acabes este episodio en la aventura. Una gran ventaja que ofrece este juego es que si por alguna razón llegamos a fallar en algún calabozo y perecemos, únicamente tenemos que descartar una de nuestras cartas para revivir, y conforme más muertes tengamos, más cartas tendremos que descartar. Claro que siempre hay la posibilidad de tener una carta inútil que sería perfecto para poder utilizar en estos casos. El juego promete muchísimo, es bastante entretenido, sobre todo si te gusta el rol, es largo y tiene mucha diversidad de lecciones durante el trayecto, haciendo cada una de nuestras aventuras muy única y especial. Además, si llegamos a estar muy mal en algún personaje, podemos usar el botón de reset y regresarlo a como si fuera nuevo. Tenemos varios jefes que nos encontraremos cada tres calabozos. En estos debemos atinar mediante una ruleta la zona azul, que es el daño que le haremos al enemigo, evitar la zona roja, que es el daño que él nos hará, y tenemos algunos pequeños escudos en la ruleta que representan el Armor Class. Estas son oportunidades de que tú falles o de que el enemigo no te logre dar. Bueno gamers, una vez más solo me ha tocado narrarles el gameplay de este juego, pero les puedo garantizar que el concepto de rol puro me ha llamado muchísimo la atención para probarlo. Es necesario resaltar que este tipo de juegos solo son malos cuando 1. No te gusta desarrollar tu propia historia, 2. No lo haces de manera correcta o 3. No te gustan estos juegos. Les habla Neo, muchas gracias como siempre por habernos aguantado hasta el final del video. No olviden suscribirse y darnos like. Queremos que juegos menos conocidos como este sean un poco más vistos como opciones para los que no podemos estar todo el día buscando juegos. Y no, este no lo encontramos, nos lo recomendaron. Nos vemos en el siguiente video. バイ。Yeah.